曲がってよひさの呼んでこい曲がってよひさの呼んでこい鳥を獣草木花春夏秋冬連れてこい春夏秋冬連れてこい